boleh. <laughs> Mana? Ha. Kalau semua tak ada 2 kilo belan. Ha. Dia jatuh kilo belan. ha, boleh lah kan? Kalau semua orang lah. Kalau semua. Ha, tu tongkon. Ha, itu ni. Ha, ha itu kau biar. Itu kau biar. Ha, kita jual pegang. Itu kau biar. Sama ni. Ah, ha, jaga anak dia. Jangan main dulu. Anak tak kena. Jam. Jangan takut masuk ke tali. Tu lah. ah. Air sini dulu. Layar dulu, layar, layar dulu. Ringking ada ringking. kita ringking kita ambil ringking tu. Ya, ya, ya. Jom, jom, jom, aku ingat ambil belah ni, ni. Ya, ah, oh, Adi. Tepi. Tepi. Sesuai lah, aku nak ke sana. Cô Biêu Tổ, tổ, tổ Scorpio tạm sao nó rồi Ui Ờ Cái này à, cái này luôn Ui Sini, sini, sini Jom, jom, jom. Abang ambil pelan pelan Ni lebih 2 kilo. Ni lebih lah. Ni boleh ah. masuk ranking lah. Saya, saya, saya. Dia kena travel lah. Tak, pelan pelan pelan pelan pelan Masuk ke dalam. Jom, jom, jom, jom. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eh. Ah, ah, ah, okey, okey. Dah jauh pula. Dah panggil kau dia ada ada lagi ada lagi okey alhamdulillah ini kita punya putih dah sana tangkut tadi ke apa Thank Steam. Telor gila orang. Eh, telor. Telor, telor. sebelah dia boleh terkejut juga drag ni. Kampung ni. Jeti lah. Kau tak jeti lah. Kasar sikit ni. Drag manja ni. Dah dah telor pun drag manja. Oh, Allah, Ah, alasan anu, alasan anu. Betul. Okay. Okay, kasar kau ni. Kau kena badan. Kena badan kau. Dia kena berhenti kau, Dia berhenti Ni boleh pump like a man. Oh, kena lah. Atas Tu. Oh, main tu. pengek tu. Oh, gigi, gigi. Kau nak pun tengok ni. Saya tak lagi Jalan Jalan badan Terperancing je apa lah. Jalan badan Jalan bawah perut Jalan perut Teruk lah Hmm Bye bye Kopek perut dia Pagi balik Rabok Rabok Ya. Oh, rabu mata tiga apa ya? Jaga-jaga lekit le le lekang air. Hmm, bay mata tiga. Hmm. Okey. Janji dia menjerit. <laughs> Oh. oh. Hang oh. kucing drag ke tau? Oh. Oi, kasak oi. Ha? Kasak. Oi. Oi. Oi, kasak oi. Dah dah dah dah. dah. Cukup, cukup, cukup, cukup. Cukup, cukup. Cukup lah. Tak ikut ni. Aduh, tak payahlah. Oh, pasang. Oh, pasang. Oh, sport GT lah. Ya. Patut lah. Apollo pun dapat GT tu. Eh, Apollo je tu. Tak, Jik. Tak, Jik. Aku je Jik. Oh, dia Jik. Jik, Jik, Jik. Oh, Jik. Pam lah, man. apa? ni, hari ni. Hari ni, pasangkan lah stop stop stop padu sampai ya sampai sampai ya tolong tolong sauk tolong sauk oh talang di tepi eh tapi talang tu padu talang di badan nah sini ah. talang di badan Cuy, dia punya lari. Oh, oh buat menyingi. Aduh. Talang. <laughs> Talang kena batal. Cimun. Ali Alhamdulillah. Okay. Talang. Talang tu belakang. Talang tu Oh. ada jangan kacau. Ade, jangan kacau. Contoh mah. Cedek mana ni data? Kami itu luar, maka apa bawah? Hah? Beri kayu slow dia. Apa Fobia oh, lah. oh. laju payah nak makan lembut macam tu okey. Allah. Eh. Aduh, dia lari nak atas.

Uh, problem dia disangkut ni. Ha? Dia sangkut. Dia tak boleh nak jalan je tu. Dia dia dah masuk menjam ah. Oh, oh, betul. Eh, oh, dia keluar, dia keluar. Dia keluar, dia keluar, dia keluar, dia keluar, dia keluar. Allah. Allah. Kau, kau, kau. Putus. Dia, putus. Dia, dia, dia jujur. Putus. Macam tak ada. Eh. Putus, putus, putus. Oh. Putus ke? Lucut. Putus. Putus, terus. Oh, sayang tempat tu. Jing dah dah. Ku tu. Pasal dia masuk ni dah. Bila kena? Bila tali ke geset tadi. Kena FG tu weh. Tak. Eh ada FG. Ah, tu ya. Oh, ambil sikit ni. <laughs> Kasap dah aku. Duh. Duh. Dua digit baru. Tak, aku nak check drag eh. Kamu kata apa? Nak check. Bukan <laughs> Baik, pandang siap. Kita check rack body ah. Kita check rack body macam mana dia punya setting. Sembut. Sembut. Hmm. Itu nak target ikan besar macam ni. Mana aku rack. tahu. Dah, tak ada sembang. Mana aku tahu yang tak ada blow. Aku nak ambil tongkol ya. Tu enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Tujuh kilo. Tujuh kilo. Tujuh hei. Tujuh. Tujuh lah. Di bawah dia kencin. Sat, anak lagi bawah. Ah. Uh. kaki jangan depan sangat. Ah, biar lutut ke depan. Ikan tak ujung lutut. Segaril. Bantuk, bantuk. Pacok, pacok elok, pacok elok. Gigit ke? Kepik oh, dengan hidung ke? Oh. pagi pagi manjo. Alah sana, alah sana. Dia kat sana ni, sana badan. Ni badan kot. Dia kena berhenti tau, dia Ni boleh pam lah, amin. Senang pun tengok ni. Kalau tak lagi ya. Salam. Salam dah. Terperanting jauh ni. Mana badan? Mana bawah perut? Dah perut, perut lah. Hmm. Bye, bye, bye. Kopek perut dia. Pagi balik dia. Rabah, rabah. Ayah. Oh, rabah mata tiga apa ya? Jangan jauh, lekit belakang ni. Hmm. Ini mata tiga. Hmm. Okey. Janji dia menjerit. Oh, boleh. Belan. Ha. Kalau semua tak ada 2 kilo belan. Ha. Dia jatuh kilo belan. <laughs> ha, boleh lah kan? Kalau semua orang lah. Ha, buat tongkon. Ha, itu ni. Ha, ha itu kau biar. Itu kau biar. Ha, kita jual belakang. Itu kau biar. Come on, mi. Ha, jaga anak je jangan main dulu anak tak boleh ujam Jangan takut dia masuk ke tali. Tu lah. ah. Lain sini dulu. Ya, dulu lah, dulu lah lu. Ringking ada ringking. Ah, kita kita ambil ikan ringking tu. Ya, ya, ya. ya. Jom, jom, jom, jom, jom, pikir. Lah, lah, ni, ni aku ingat ambil belah ni ni. Ya, ah, badi. Tepi. Tapi Sesuai lah, aku nak ke sana. Ya, aku tak tahu. Cô Biêu Scobia tạm sao nữa là Ui Ờ Với cái này à, với cái này luôn Ui Sini, sini, sini Jom, jom, jom Apa ambil belah-belah kan? Ni lebih dulu ha, Ni lebih lah Ni boleh ah. masuk ranking lah Saya, saya, saya Dia kena travel lah Sekejap belah, belah, belah, belah, belah Masuk ke dalam dia Sekejap, sekejap, sekejap Sekejap Sekejap, sekejap Sekejap, sekejap Sekejap, sekejap Eh Haa, ah, ah, haa, haa, okey, okey Belum jauh pula Kan, kan? panggil kau bilang ada, ada lagi, ada lagi. Okey. Alhamdulillah. Ini kita punya. Putih dah sana. Bantuk tadi ke apa?